વાર્તા બગલો અને એક શિયાળ બગલો અને શિયાળ હતા એ બે પાક્કા મિત્રો હતા એક દિવસ શિયાળને વિચાર આવ્યો અને એને બગલાને પૂછ્યું બગલા ભાઈ બગલા ભાઈ બગલોને તો આ વાત બહુ ગમી બહુ ગમી તો પછી એને બોલ્યું હા હા શિયાળ ભાઈ શિયાળ ભાઈ તો પછી આપણે બે ખીર ખાશું કાલે હું તમારા ઘેર ખીર ખા ખીર ખવાઈશ તમે ખીર બનાવીને તૈયાર રાખજો એવું દઉં તો બીજો દિવસ થયો બગલો તો ગયો શિયાળના ઘેર ખીર ખાવા પેટ ભરીને તો એમાંથી તો ખીરમાંથી તો મસ્ત મજાની એટલે પછી એના પેનમાં તો ઉંદર દોડવા માંડ્યા બોલ્યું જો બધી ખીર મને ખાવા મળી જાય તો કેટલી મજા પડે તો પછી શિયાળ અંદર અને બગલો અંદર આવ્યો એને જાણી જોઈને એ ડીશમાં ખીર રાખી એક ડીશમાં ખીર રાખી પછી બગલો અંદર આવ્યો એની ચાંચ તો મોટી મોટી હોય એટલે પછી એ ખાઈ શક્યો નહીં એને બહુ બધી મહેનત કરી પણ એ ખાઈ શક્યો નહીં હવે ડીશમાં અને શિયાળ તો ચપચપ કરીને બધી ઘેર ખાઈ ગયો અને બોલ્યો હજી લેવી તો બોલજો હા પાડીશું હા પાડી બગલાએ અને હું બોલ્યું કે મજ અને બધી ખીર પૂરી થઈ ગઈ ને એટલે પછી શિયાળનું પેટ તો ભરાઈ ગયું બગલો તો ભૂખું રહી ગયું આપણું ભૂખું રહી ગયું અને ઉબળ્યું શિયાળે બગલા ભાઈ બગલા ભાઈ મજા આવી ને ખીર ખાવાની તો બગલો તો બોલ્યો હા હા બહુ મજા આવી ખીર ખાવાની તો પછી એને બોલ્યું તમે એક કામ કરો હવે તમે મારા ઘેર ખાવાઓ હવે તમે મારા ઘેર ખાવાઓ આપણે બે બે ભરીને પાછી ખીર ખાઈશું બનાવીને તો પછી બીજો દિવસ થયો શિયાળ તો દોડતો દોડતો નીકળી પડ્યું ઘેર બંગલામાં ઘેર ખીર ખાવા પેટ ભરીને એ અંદર આવ્યું અને તૈયાર રાખી હતી ખીર બગલાએ खीर खीर एक कुंडा में रखी होती है एक ग्लास में रखी एक ग्लास एनी पास रखियो और બીજો ग्लास પોતાના પાસે રાખ્યો અંતે પર શિયાળ તો મહેનત કરતો રહ્યો ખીર ખાવાની પર એ ખાઈ શકતો બગલાની ચાંચ તો લાંબી હોય એટલે પછી એ આમ ચપચપ કરીને બધી ખીર ખાવા માંડ્યું એને પી એને પી એને બધી ખીર ખાઈ લીધી એનું પેટ ભરાઈ ગયું શિયાળ ભૂખું રહી ગયું બસી શિયાળ બોલ્યું મને માફ કરી દો બગલા ભાઈ મને માફ કરી દો મેને તમારે જાણી જોઈને છે ને એક ડીશમાં આપી ખીર મને જાણી જોઈને કરું મને માફ કરી દો તો પછી બગલાએ તો પૂછ્યું શિયાળભાઈ શિયાળભાઈ ઓલા દિવસે તમારે મારું મજાક ઉડાયો હતો ને એવી રીતે આજે મેને પણ તમારો મજાક ઉડાયો તો પછી હવેથી આપણે બે ફરીથી એકબીજાના ઘેર આવીશું અને પેટ ભરીને ખીર ખાઈશું વાર્તા પૂરી